Want Wat gaat vuur water. Ik kan het indruk houden. Goh, kijk eens als mij. Papier, papier. Lars, oh, nou. dat moet je niet volgen. Van, Even keer maar kijken. Van indruk houden, dat maakt heel veel foto's. Oh, eh, en een stukje daarachter Oké. Wil je dat ook zo maken? Zie je een beetje wat mensen? Ja hoor. Ja? Staan denk ik het best. Ik vind het eng. Oké, 1, 2, nu! Ja. Oh nee, shit.